सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अगले महीने भारत ईरान को रॉ शुगर निर्यात कराएगा बीते पाँच सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब ईरान में खाने पीने की चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें सामान आयात कराने की ज़रूरत पड़ रही है कई प्रतिबंधों के कारण ईरान को फाइनेंशियली सिस्टम का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान कच्चे तेल की बिक्री के लिए अमेरिकी डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है ईरान से कच्चे तेल के आयात के लिए भारत रुपए में राशि देता है इस वजह से ईरान के सामने दिक्कत आती है कि वो इस राशि का इस्तेमाल भारतीय सामान खरीदने व सेवाओं में ही कर सकता है खबरों की माने तो भारत ईरान को एक लाख पचास हजार टन कच्चा चीनी निर्यात करने वाला है इसकी कीमत 305 से 310 डॉलर प्रति टन के हिसाब से किया जाएगा सूत्रों ने बताया कि भारत द्वारा कच्चे तेल की खरीदारी के बाद यूको बैंक में बड़ी रकम पड़ी हुई है जिसे ईरान इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के लिए खरीदारी करने वाली सरकारी फर्म ने आगामी महीनों में स्टॉक मेंटेन करने के उद्देश्य से भारत से चीनी आयात करने का फैसला किया है आमतौर पर ईरान ब्राजील से चीनी की खरीदारी करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है ईरानी सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो कारगिल समेत कई वैश्विक कंपनियों ने ईरान के साथ खाने पीने के सामान के सौदे पर रोक लगा दी है ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से ईरान पैसों का भुगतान करने में असमर्थ है इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि ईरान ने भारत से सात डॉलर प्रति टन के प्रीमियम पर खरीदने का फैसला किया है ईरान को इस निर्यात से भारत को फायदा होने की संभावना है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश है बाकी की खबरों के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ market Times TV mobile apps पर भी मौजूद है अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं